お前も VTuber にしてやろうか。エディーセンジェントルメン皆さんこんにちはバーチャル YouTuber 兼バーチャルパフォーマーの三正作丸です。というわけで今回は誰でも挫折しづらく絵心なくてもオリジナルの体で VTuber になる方法をご紹介しようと思います。VTuber になる方法ステップ1とりあえず VTuber になろうステップ2オリジナルの体を作ろうというわけで早速やっていきましょう。 用意するものはカメラとパソコン。カメラは安いやつで大丈夫です。概要欄のリンクからラペットの体験版をダウンロード。適当な場所に保存します。ダウンロードしたら回答してラペット .exe をクリック。何も考えずにプレイボタンをクリック。ログインせず体験版を始めるをクリック。あらかじめ入っている支部を選んで、つなげたカメラを選択します。このモデルでスタート。リップシンク設定を選んで、つながっているマイクを選んだら、エスケープキーをカチッと。 これで大きく体験版って表示されていますが自分が動いているのが確認できると思いますこれであなたも VTuber わーステップ2オリジナルの体を作ろう概要欄のリンクから v ロイド Studio をダウンロード v ロイド Studio エクゼをダブルクリックたくさんのサンプルモデルがありますのでこの中から素体にするモデルを選びましょう今回はビータさんにしようかな、まファイル名前を付けて保存でアバターの名前を付けときます 黄色ちゃんというわけで v l o i Studio を使ってオリジナルの体を作っていくわけですが今回3つのことだけ覚えていただければ大丈夫です1パラメータこれを変えることによって目の位置や目の大きさ顔の印象や体型腕の長さなどを変更することができます2テクスチャ V ロイドのモデルに色をつけていくことによって肌の印象瞳の色服などを変更することができます3髪型 V ロイドスタジオでは直感的に ブラシでなぞるだけで紙を描くことができますこのパラメータテクスチャ髪型が V ロイドの体を構成する3つの要素だと考えてもらって大丈夫です V ロイドスタジオではテクスチャ髪パラメータの3つをいじることによってオリジナルの体を簡単に作ることが可能なんですけれど絵を描く習慣がない人にとってどうしてもテクスチャ紙の部分がハードルが高くなってしまう傾向にあります そこで今回はその問題をブースを使って解決していきたいと思います。ブースでは v ロ o i d に使えるテクスチャやヘアプリセットなどいろいろなものがダウンロードすることができます。ということで例えばこの中で「瞳」と検索すればいろんな瞳のテクスチャーが出てきますね。無料のものから有料のものまでいろいろ現れます。この中で自分のイメージにある瞳を選びましょう。 今回はこの瞳のテクスチャを使おうかな同様に v ロイド服って検索したり v ロ o i d 紙って検索したりショートパンツで検索してみたりするわけですね こうやってブースから買ったり集めてきたファイルを回答すると大概テクスチャーとリードミーのテキストが入ってますこのテキストを見るとその服やテキスチャーのためのパラメータどうやってインポートしたらいいかとかが書いてあるのでそれに従ってフィロイドスタジオでインポートをしていきますあもちろん規約確認も忘れずにそれじゃあ早速集めてきた髪型服瞳のテクスチャーを反映していきましょう公式ホームページに書いてあるんですけれどこのフォルダーにアクセスをかけます公式ホームページ ジは概要欄に貼っときますね。で、そのフォルダーにダウンロードしてきた回答済みのプリセットを入れます。フォルダーに入れたプリセットをクリック。プリセットから読み込みを押すと、髪型が変わります。同様に瞳のテクスチャーや衣装も編集していきましょう。カム編集からテクスチャーを選んで、瞳、デフォルトの画像とレイヤーを表示にして、プラスをクリックしてレイヤーを追加して名前を変更。 インポートをクリックして使いたい瞳を選びます衣装なども同様にブースの説明もしくは中に入っているテキストファイルをもとにテクスチャをインポートしていきますこれはこれでかっこいいんですけど意外と白の ジャージと白のズボンの組み合わせが良かったので白にしようかなと思いますこういう風に何個か組み合わせていってお気に入りのデザインを選べば OK ですこれでとりあえず素のデザインは完成したのでさらに顔の大きさや目の位置などを調整して自分好みに設定していきます 今回はこの模様を残したまんまにしようかな結構似合ってると思わないというわけで今回はこれで完成にしますもちろん自分で描いてもいいしブースでいろんな服を着替えたり髪型試してみたりしてもっといろいろ自分の個性を出していくこともできますとりあえず撮影でもしとこうかはいチーズ <laughs> 目つぶっちゃった。なんと Vloid デフォルトでポリゴン数を減らしたりすることができるんですけれど、今回は一応自分で動かすだけなので、何も考えずにエクスポート。黄色ちゃん、板政丸。まあ、アップロードしないんで、このまま普通に OK でも大丈夫。なんか適当な場所に保存します。もう一度ルペットを開いて、この画面でファイルの置き場を開くをクリック。 開いたフォルダに先ほど Vloid Studio からエクスポートした VRM ファイルを置きます。一回ルペットを閉じて再起動するとモデルが反映されています。このモデルを選んでカメラをもう一度選択。このモデルでスタート。でシンクの設定も確認してこれで自分が作ったモデルで VTuber になれていることが確認できると思います。かわいいね。 結構かわいいなよくできてるなこれでとりあえずオリジナルの体で VTuber になることができていると思いますというわけで今回は誰でも簡単にバーチャル YouTuber になれる方法についてやってきたわけなんですけれど今回わざと情報を絞って混乱させないようにした代わりに本当はいろいろもっとできることっていうのはあまり紹介できていないので というのはまた別の機会があったら動画にしていけたらなぁと思ってます。なのでぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。僕もバーチャル YouTuber やらせてもらってるんだけど、僕みたいに VTuber としてやりたい活動があるんだけど、体が用意できなくてそういう活動を始められないっていう人がいたらもったいないなぁと思って この動画を上げましたこうやってこの動画を見ることによって今でも活動始められるなっていう気持ちになることによって消えていくかもしれなかった活動が一つでも救われてくれれば個人的には嬉しいなと思いますまあ、この動画を見て活動を始めてくれた三田正くまチルドレンが出てきてくれると嬉しいですね。ぜひぜひ有名になって僕のことを宣伝してください。 以上、三田さくまるでした。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。またね